Znudo, Koniec spanie, spaniem. Czas na przygodę. Z Jaśkiem i Tomkiem. Jasiek, Co? Gunwo, Mniam. Jasiek, masz krówkę. Jasiek, biegnij. Czekaj na mnie. Wiedziałem, zawsze jest ciemno. Pójdziesz tam, pójdziesz sram, zawsze jest ciemno. No już mnie to denerwuje! Jasiu, nie denerwuj się. Zaraz się wszystko wyjaśni. O, widzisz? Tam jest krówka! Spokojnie, uratujemy ją. Albo i nie.